бәрі жақсы ал шындығында мүлде басқаша ендеше бұның бәріне кім кінәлі атап айтсақ шапанымды шешіп алмас ал сала берсін бәріне бір ғана назарбаев кінәлі дұрыс айтасыз назарбаев соны бүкіл кадр мәселесін біреуі шешіп отыр кейбіреуіміз айтамыз осы сипақтатып қайтсын маңайындағылар қуады етеді әйтсе де бүйтеді атасының басы ол маңайына жағымпаздардың бәрін халық жинап берген жоқ қой өзі жинап алды ғой маңдайына шек болды өйтіп президент ақтауға болмайды балық тастап шіритіні рас оның бәріне де сол бір керек президент ал біздің әңгімеміз жеке айтамыз ба топтап айтамыз ба осындайды мәлімдеме жасаймыз ба тек президенттің кетуін талап ету сол бастаған жүйенің кетуін талап ету сипақтаса бітті жоқ ал енді сол мысалы назарбаев білмей қалды дегенге мен бір әңгіме салайын жақында мына жиырма жылдыққа байланысты біраз адамдарды марапаттады оның ішінде терещенкоға қазақстанның еңбек ері атағын берді бұл деген сұмдық егер естеріңізде болса премьер министр болғаннан кейін төрт айдан кейін әкежан қажыгелдин қазақ казахстан істеп құрал деген дегенмен қазақстанға бір бет материал берген сонда айтқан шетелден алғаш келген он екі миллиард доллар көмекті терещикнің үкіметі бөліске салды шетел бергенде немен берді мынаны құрылысыңа мынаны ауылға мынаны мәдениетке жұмса деген бағдармен берді жоқ терещенко бастаған үкімет оны өзара бөліске салды қазір сонда бәрін айтты кімге қанша бергеннің бәрін оның үшін әдейі банкрот жасап төлемей кеткен дәңіз сосын соңында прокурор шөптілге жеке хат жазды осының бәрін тексеріп мына осынша таланданған соң қаржыны қайтаруыңызды соған күш салуыңызды өтінемін деді ол өтінбеске шарасы жоқ өйткені бас прокурор тек қана президентке бағынатын артынан ләмсіз хат кім жасырып отыр назарбек асылбаев ал енді сол жаңа награданың ішінде тағы бір сорақылы бар оны мақтағандардың бәрін награда алды анасын алды мынасын алды мейлі адамдардан жалпы ештеңе алуға болмайды соның ішінде менің бір таңғалғаным талғат мұсабаевқа награда берген бірінші ғарышкер тоқтар жоқ одан тоқтардың ештеңесі жетпейді бірақ қазақстанның ғарышкері бірінші тарихтағы тоқтат әубәкір назарбаев соны білмей отыр ма біліп отыр біліп отырғанда тоқтар әубәкіровке оны сынағанын біліп отыр вот мәселе қайда біз білмейді дейміз ол мақтаған өзі есітпер жербекке өзі бірегілік масын жеке басына табыну былай қалды қазір назарбаев қазір бірінші орында жеке басқа табындыруда ал енді оны сынаған адамның бәрі осы отырған кезінде сөзіміз ертең оның алдында бітіп жатады қысқаша мынау былай деді мынау былай деді ол бәрін біліп отыр ол ананы білмей қалды мынаны білмей қалды деген ол өзіміз өзіміз өтірікпен жұбатуымыз ал енді өтірік дегенге келсек тәуелсіздігіміз үшінші жылында ма екен төртінші жылында ма екен бір үйде шығып келе жатсам достық даңғылы мен сәтбаев көшесінің өле ойына кеп тастаған бір лозунг тұр сонда айтады біз тәуелсіздікті ақылмен алдық ата жолымен алдық нұрсұлтан назарбаевтың қай ақылмен алдық қай ата жолымен алдық беловецкий пущада пастосқан verin берген жоқпын соны енді мынау халық бар керемет сұмдықтағы академиктеріміз бар онымен күрестік ол үшін тәуелсіздік үшін күрес жүргіздік нұх пайғамбарша соның бәрін біз алып міне мен сонда тек қана өтірікпен өмір сүретін кезеңге келген екенбіз сол тура болып жатыр біз тек қана өтірікті тыңдап өтірікпен өмір сүріп отырмыз мысалы жақында серік болсын әбділдің кітабы шықты қазақтың ең биік күні деген ол енді тәуелсіздікті айтып соның ішінде тоқсаныншы жылменен кеңес үкіметтің соңғы жылыменен оныншы жыл былтырғы сол аралды салыстырғанда біз бүкіл өнеркәсіптің ауыл шаруашылық көрсеткіштерінің бәріне тоқсаныншы жылғы деңгейден төмендеп кеткенбіз жаңа қанша насихат бар ой біз гүлдер жатырмыз біз шетке ет сатып жатырмыз бізге астық сатып жатырмыз оның бәрі өтірік ана жерде сатып алып мына жерге сатып отырмыз ал соның ішінде бір ғана көрсеткіш бар ол мұнай мысалы тоқсаныншы жылы жиырма бес бүтін оннан сегіз миллион тонна мұнай өндірсек екі мың оныншы жылы жетпіс тоғыз мың оннан алты миллион тонна үш еседен көп өндірдік ал соның игілігін кім көріп отыр оның игілігін көрсе ең әуелі мына жаңа жаңаөзендегі мұнайшылар алақайлап рахмет айтпас керек оның игілігін біздің өзіміз сол мұнайдың басына апарылған өзіміздің миллионер миллиардерлер солармен ынтымақтасып қолтықтасып отырған жат елдік миллиондер миллиардерлер көріп отыр ал соған назарбаев бесіктен бері шықпаған қызы менен күйеу баласы бар қайдан миллионер болды миллиардер қайдан болды ол демек билік кәдімгі баяғыда анау партияның ресей партиясының саясатын айтатынбыз бөліп алды билей бер деп а біздің саясатымыз бөліп алды жей бер Бірақ кімге бөлу керек оның бәрі бір ақ жаңа қымтанды айтуымыз керек көп сөздің толықтай түйіні жеке мақала жазамыз ба айтып отырмын төртеу бесеуміз біреу жазамыз ба осындай ұжымдық бір мәлімдеме болады бәрінде де сол президент бастаған жүйенің орынбасарлығын талап етуіміз керек әрине олар қазір күшті біздің сөзімізді тыңдамайды айта беруге халыққа жетсін ал жаңына оппозиция газет дегенде бізде шынында өте аз бірақ соның ішінде біраздарыңыз оқымайтын қазақстан деген газет бар өте өткір көлемді материалды жазады салмақты сөйлейді біздің бір жаманымыз біріміздің газетімізді біріміз оқымаймыз сол ана редакторлардың өздері бірін бірі қолдап бірін бірі сүйеп дұрыс екен деу жоқ осыған қарсы тұратын бір жолдарды іздеуіміз керек